ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನೇ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಆ ಚಾನಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇದು ಮಾಡಿ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಂದು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಡೈಲಿ ಡೈಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೂ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮತ್ತು ಲದಾಖಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ಲೇ ಟು ಮನಾಲಿ ಮನಾಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮನಾಲಿ ಹಿಮಾಚಲ್ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನಾಲಿ ಹೋಗಿ ಮನಾಲಿಯಿಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನೀಗ ಬಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಗಾಡಿ ಜೊತೆಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಅದು ಒಂದಿನ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ತ್ಡೇ ಇದೆ ನನ್ನದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಗಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಬರ್ತ್ಡೇ ಇದೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೊರಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಅಹಮದಾಬಾದಿಂದ ಗುಜರಾತ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಅಹಮದಾಬಾದಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಜೈಪುರ್ ಜೈಪುರಿಂದ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಅಮೃತ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋದು ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಇದೊಂದು ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಹಾಗೇನೆ ತುಂಬ ಮಳೆ ಇದೆ ಮಳೆ ಅಂತೂ ಯಾವುದೇ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಮಳೆಗಂತೂ ಏನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಮಳೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡೋಣ ಮಳೆಯೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೆ ಇದು ನಂದು ಬ್ಯಾನರು ಮೈಸೂರು ಟು ಲದಾಖ್ ಇಗ್ರೇಟ್ಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಗೈಸ್ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕು ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗಸ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಒಬ್ಬನೇ ಆದಷ್ಟು ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವುಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಆದಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ರೈಡಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥವ್ರು ರಾಯಲ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ರಾಯಲ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಫೋನ್ ನಂಬರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಯಾರಿಗೆ ಆದರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಆಶ್ರಯ ಮನೆ ಆ ಥರ ಪೆನ್ಷನ್ ಆಶ್ರಯ ಮನೆ ಯೋಜನೆ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ ನಿಂತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇವರನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿಂದೀಗ ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಈಗ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಏಳುವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಹತ್ತು ಹತ್ತಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾ ಬಂತು ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರಲ್ಲೇ ಪಟಾನ್ ಕೋಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜಮ್ಮು ಇವತ್ತು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಮುಸೇರಿಯನ್ ಗುರುದಸ್ತು ಪಠಾಣ್ಕೋಟ್ ಐವತ್ತಾರು Road बंद ना ना national highway authority of India national highway authority of India तो रोड बंद वाणी ตมาโคตโลกาอยู่ tangkap, tangkap di mana jemu, jemu di kasmur, kasmur di kargil, kargil di mana? atas suruh. Kau orang ini, kau jadi, kau jadi ini, kau jadi ini, kau jadi ini, kau jadi बढ़ते आचार्य ऋषि सके बोले इस आगे में बंदे पठानकोट चलती रही जाओ ये पठानकोट चलते तो मेला पता तो है जिन्हें उनको पहला मेला जाए तो लाइन ही तो हम चलते चेंज आगे रखा को ऐसे हमें सोचे वो जीवन रह सके ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಪಂಜಾಬ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪಂಜಾಬಲ್ಲಂತೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಬೇಡ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮಿತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ನನಗೆ ಜಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಪಠಾಣ್ಕೋಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಮ್ಮು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು Burası haberli. Adik saya juga, saya pun tidak weather ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಸದ್ಯ ಆಗೇನೆ ಇದೆ ಐದರ ಗಾಡಿ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚೂರು ಗಾಳಿ ಕಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಐದರ ಫೀಟ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಓಡಿಸೋರು ಧೂಳು ಮಣ್ಣು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮೊಕ್ಕ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ಬೇಡ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೇನು ಐದಾರು ಹಾಕೊಂಡೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂರ್ತೂರ್ ಧರ್ಮಶಾಲ ಧರ್ಮಶಾಲ ಧರ್ಮಶಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋಗ್ತಾರೆ நானூறு ஐம்பது கிலோமீட்டர் இருந்தார் ஜம்மு நூறு பத்து கிலோமீட்டர் ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಇದೊಂದು ಹಿಂಸೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆ ಗಾಡಿ ಹಾಲು ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಗಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಯೂ ಈಗ ಎನ್ ಎಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ರೈಟಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ರೈಟಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವೆದರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದಾರಿಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇವೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೋಣ ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅದರೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅದರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಡೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಜಮ್ಮು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಜಮ್ಮುಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ತಗೊಂಡೆ ಏನು ಸಾಂಬಾರ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಸಾಂಬಾರ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರ್ ರೋಡ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಅದೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೋಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕ ರೋಡು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಏನಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ರೋಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರಾಬಿದೆ ಅದೇ ಬೇಜಾರು ತಾಕೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋಂಥ ರೋಡ್ ಇದು ಹಾಗೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುವಂಥ ರೋಡು ಓ ಜಾಸ್ತಿ ಎರಡು ಹೋಗೋದು ಮಾಡೋದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಚಿಕನ್ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇ ಆಗ್ತೀನಿ ಇದು ಸ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಕಾರ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಇರ್ಬೋದು ಮಜಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಂಜರ್ ಬನ್ನಿ ಇದ್ದೀನಿ ಹತ್ತುತ್ತನೇ ಹೋಗಿನಿ ಇದ್ದೀನಿ ಹೋಗಿನಿ ಹತ್ತುತ್ತನೇ ಹೋಗಿನಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದೆ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ಏನೋ ಜಮ್ಮು ಜಮ್ಮು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜಮ್ಮು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಊರು ಹೆಸರೇನೋ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹಂಗೆ ಹೆಸರು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ 腕を乗ったより乗ったより乗ったより。Okay. Then, over and on, on and on. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಸಲ ಇಬ್ರು ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಕೇರಳದವರೇನು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯನಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಗಾಡಿಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೇಳೋದವರು twelve forty nine last time ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಇಬ್ರು ಚೇತಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಲೆಗಳಾಗಿ ಮಾಲೆ ಮೇಲೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೋಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ತೀನಿ ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ರೋಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೊನ್ನೆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೋಡ್ ಟೈಮ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ